Сьогодні ми з тобою поговоримо про різні пори року. Що ти можеш сказати про зиму як пору року? Чи яка вона? Холодно. Холодно. Але дітлахи люблять, коли з'їжджають гірки на людянках, на санчатах. Так. А що ти можеш сказати про весну? Яка весна? Що це за пора року? Тоді, коли процвітають квіточки, листочки. Угу. Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини і я, Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільня, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних закладів України. Сьогодні на занятті ми з Дашою будемо говорити про пори року, про ті явища природи, які відбуваються в різні пори року. І як завжди, будемо управлятися в навичках читання слів, словосполучень, речень та те тексті. Наше з тобою тепер завдання. Ти охарактеризувала кожну пору року. Дивися, написані різні словосполучення, і твоє завдання прочитати їх і з'єднати з тією порою, порою року, коли відбуваються ці речі. Затяжні дощі. Коли буває Як восени, правда? Дощ може йти цілий день. Пе пекуче сонце. Угу. Пекуче сонце. Коли? У літо. Заметілі. Коли? Взимку. Взимку, так. Твоє е, завдання прочитати такі коротенькі речення і сказати, яку пору року це відбувається, з'єднати з малюночком відповідним, так? Яка соковита трава. Угу. Яка соковита. Соковита трава. Коли це відбувається? Коли? Літо? Влітку, так. Христос воскрес. Коли таке Це кажуть? Це легко? Так. Там що намальовано, що там зображено? Яєчка, ти Крашенки, так? І на яке свято це буває, коли воно буває це свято? Паска. Великдень? Добре. І тепер наші звірята теж чекають, коли ти прочитаєш про них речення і знайдеш малюночки до них. Так? Пішов В. Сняний дощик і жабеня розкрило парасолю. Угу. Так, правильно знайшла. Дашунь, і твоє завдання прочитати загадки і знайти відгадки, а відгадки в вигляді малюночків. Сніг на полях рід річках, коли це буває. Буває. Коли це буває? Ось. Ну скажи. Зима. Молодець, Дашуль. Ти бачиш, ти щоразу все краще і краще читаєш уже. Якщо ви хочете дізнатися більше про навчання читання дітей дошкільного віку, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай навчання приносить радість.